assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa idiin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idiin salaamaysa walaashii farxii nuur kusoo dhawaada janaalkeena farxi cookin hay asxaab maanta farxiin waxaa idiin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaa idiin wadaa waxyaroo iska fudud mashmash insha allah mashmash yaraa sameysanaynaa waxaan isdhahay asxaabtaada la wadaag insha allah garaa la ahaada maalmaha waxayba idiinma soo gelinin waa yaro xanuunsanaa hergaba ay ma fahanteen walaalahayga marka inta waxaa igu jiro laba bakeeri oo bur ee qiyaasta bakeerigan waayo oo afka ka xiran laba bakeeri oo bur ee waaye ma fahanteen intan waxaa igu jiro bakeeri sokor eh bakeeri buuxo oo sokore eh waaye heesxaawi haduu arkayseen sokortii iyo burkii aan isku soo dara laba bakeeri oo bur eh iyo bakeeri sokor eh oo bakeerigaas shaaxa qofa aqoonin ma aan isku soo daray waa arkayseen hadda waxaan kusoo darayaa wax yar oo baniile ah baniila carfiso saa u taqaano ataasa carfisadaas waaye aan kusoo daraya tan biyo haddaa haystidna waa ku darsan kartaa oo qoyan heel haddaa haysta heelkaa ku darsan kartaa alaasaan ku daraya hay asxaabeed haddana waxaan kusoo daraya yar cusbe ah cusbo wax yar waaye isuul wax yar kama badinaaye hadda intaana isku qasaay insha allah waxaan kusoo daray waa arkeysan labo bakeeri oo bur eh waan fahanteen amalena bakeerigaas oo sokor ah laba bakeeri bur eh, ah bakeeri sokoraa ku qiyaasane marka alaala markaa saddex bakeeri ku shubaysa oo bur ah bakeeri iyo haaf sokoraa ah ku qasane marka laba bakeeri bur isticmaalaysidna bakeeri sokoraa ah ku qasane haddaa afar isticmaalaysidna labo bakeeri oo sokoraa ah ku isticmaalay adlee waa qiyaastaada saaribta u qiyaaso marka hadda insha allah waa qaseenaa hay asxaabi hadda waxba wax kale ma kusoo daraayay waa u dhameeyey sakortiisii carfisadii cusbo yar iyo burkii wixii dhan waa isku soo dardare marka daarabti waxaad samayn kartaa sokortaa karkarin kartaa burkana gooniyaa u qasan kartaa laakiin taas maxaa ku geliyaba hal mar adoo isku qasi kartid hal mar adoo isku garaaci kartid maxaa loogu mar kale qasoo ku geliya dhib marka saas waa asxaabteeda insha allah soo dhadhawaada fadlan haddaa ku cusubtihiin janaalka subscribe saara gambareerka furta siuu idinku soo dhaco video walbo cusub aan soo gelsho hadduu ilaahay idmo laagsaar koomanta qurux badan hoos noogu soo qor asxaabta hore noola joogtana ayagana waa mahadsan yihiin mar walba siday noola socdaan noo dhiirigeliyaan insha allah iyagana naga soo dhisaan koomantayga laagta insha allah waa dhiirigelinteena walaalahayga dhammaantiin soo dhawaada waa idin jeclahay saa mar walba iila socotiin waa idinka mahad celinaya iisoo dhiirigelisiin hadday ahaan lahayd bejka ama youtube-ka aada idinka mahadcelinayaa insha allah hadda waa soo garaaca garaacitaan xoogu rabaa insha allah inaan dhagaha idinka jabiyo ma rabo marka insha allah saasoo usoo garaaca waa arkeysiina maleyna waa si fiican usoo garaaca markaasoo soo garaaco ismoodka soo dhigaa idin tusaa insha allah isla socod wanaagsan asxaabteyda waa kanaasaan oo garaacay oo ujeediina maleyna maasha allah suu kusoo baxa ujeediin sagaran softi kusoo baxay maasha allah hadda waxaan kusoo daraayaa biyo waa idin tusaaye micnaha saa usoo garaca idin tusaaye haddana qiyaasta biyaan ku daraa idin tusaa insha allah isaan ka dhigaayo waa micnaha sida malawaxa oo markii jiliciisa waxaa laga dhigaa sida malawaxa camal ma fahanteen amaleynaa insha allah birtaawa caadi aan ku sameynayaa birta sambuuska isla socod wanaagsan marka yes xabteed hadda waa ujeedaa saa ka dhiga ujeedaana umaleynaa maasha allah saasaa laga rabaa faamino hadda saan waxaan sameynayaa birtaan soo diyaarsanaya insha allah dabka soo saaranayaa soo socodda wanaagsan walaalahayga heesxaaba hadda saliida kusoo shubtay birtaawada nooc godan haddaa haysataa ku duwan kartaa noocan haddaa haysataa ku duwan kartaa saa jeceshahay saliidiina kusoo shubay waa ujeediina umaleynaa bismi illah hadda waxyaa så får jeg. Er. asxaa waa kanaan diyaar unoo yahay wajeediina umalina wax yaraa dhiman insha allah inta dhexdaas uu ka qalalaya sugiina markuu qalda kadib waan ka bixinayaa dab gaaban aan ku dubooyaa saa ujeediin asxaa waa kanaan diyaar unoo soo noqday waan ka hoorinaynaa saliidda kadib warqada iyo waxaa ii diyaarsan iyo baastamiir aan ku dhex ridayaa insha allah hadda mid kale kusoo shubayaa isla socod wanaagsan hoostiisana gadadood waa insha allah gadaala idinka tusaaya ya asxaabay loof caadi noqda ninjadiina insha allah haddana saasaan kusoo dhameynanaa noocan haddana sidii hadda lagu dubayaa insha allah qofaa dubitaankiisa aqooni ma lahan insha allah shallah saana noogu soo baxay u jeediin mashmashkii kaaliska arag gaduud macaan maasha allah yaa hore usoo dhamiye ma jirto gadaashiisana waa kaasa dhammaantiisa ujeediina maleyna suu gaduudan yahay suu jiracsan yahayna kaalay iska arka idinka yaa waaba arki doontiine kaalay iska arka waaye ujeediina maleyna suu jiracsan yahay maasha allah waa kaasa بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله كالس كارك واصحابي ما شاء الله تبارك الله معانتي سنة كالس كارك وايم جراعي سنة وجدي سو جرع سنة هاي أصلا وجدينا ومالينا يا ودين كما شاكينا واحد دين laidin dhahayo waxaa saas waay ma jirto xabad gadaayi lof waa idin dhahayna waa kaasaya loof maho waa kaasaa saxaabi insha allah ka faaiidaysa wacan intii taqaana way taqaana ilaahay u ziyaadiya inta aqoonaa ka faa-iideysato insha allah wax iska fudud waaye wax waqtiyaar kaa qaadanaayo waaye waa kaasa walaalahayka qaaliga ah soo dhadhawaada dhammaantiin waa idin jeclahay kanaalka haddaa ku cusubtihiin subscribe saara laag saar comment qurux badan hoos nooga soo qorsii sheergaree asxaabtaada la wadaag haddaa videogeena ka heshid gambaleelka ha ay loobin inaa furato insha allah saa u noqoto daawadaha ugu horeeya mar walbo waa kaasa walaaleyka qaaliga ah, ilaaha naga dhiga kuwii jannada ku kulmo insha allah iscafina dhammaanteen hadday wax iga qaldameen ahee cafiyo hadday bini aadana ahee waa kaasa ah, insha allah iscafiyo musaamax bye bye assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu